Aí vem minha filha bem correr para ser pai Ela vem sorrindo, vem abraçar ser pai Aí vem minha filha bem correr para ser pai Ela vem sorrindo, vem abraçar ser pai vem correr para ser pai. Ela vem sorrindo, vem abraçar ser pai. Aí vem minha filha, vem correr para ser pai. Ela vem sorrindo, vem abraçar ser pai. Minha filha vem correr para ser pai Ela vem sorrindo, vem abraçar ser pai Aí vem minha filha, vem correr para ser pai Ela vem sorrindo, vem abraçar ser pai